Terima kasih sudah klik video ini. persiapan mau diajak jalan-jalan ke kebun teh oh, anak dua ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya.